Ne, no, rozumím, já tomu rozumím. A na té chalupě prostě, když je, je horko a zaprvé to tam umějí čepovat, za druhé ty sudy jsou asi ve sklepě, takže nejsou chlazeny takovým šokem. No, tak prostě je to ňamka, no. To je docela dobré pivo, to mě docela chutná, proto se vždycky na to pivo těšíme. Za lepší budoucnost. Na zdraví. je zit maar eigenlijk gênant, jongen. Echt dat? Echt gênant. Nou, ze dus we is misschien finale. <laughs>